karma, dogme central de l'hindouisme, du bouddhisme, selon lequel la destinée d'un être vivant est conscient et déterminée par la totalité de ses actions passées, de ses vies antérieures. Le karma est malheureusement toujours assimilé à du négatif, à un tel point qu'il est présent avec de nombreuses émotes sur Twitch, que les viewers se plaisent à spammer lorsqu'il est présent dans les games. Mais il y a un domaine du karma qu'on n'explore jamais, un domaine extraordinaire. Le karma, on va toujours le chercher, on essaie toujours de le provoquer. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tente l'inverse. Lorsque pour une fois on essaie d'être foncièrement gentil. Trop gentil. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette game où j'ai été gentil. Et on me l'a bien rendu. Euh, J'en ai un tout petit peu. Je peux t'en passer un de canne, top zone d'un Un de canne, tu... Plus crevard, ça existe, <laughs> tu peux pas, genre... Un, cuir Un cuir, je peux, ouais. Ouais Ah... Trois de ah, canne, tu veux bah, Ce serait incroyable. Voilà, j'ai deux livres. Merci pour les travaux. Mais sinon, je te passe un deuxième livre et moi, je me laisse avec un seul livre, si tu veux. Oh bah, en vrai... Euh, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, bonne humeur, je veux bien, vas-y. Merci. Tiens, voilà. Mais après, si tu veux, je te passe tout. Oui. Et tu, et vas en chercher autre part, comme ça je bah ouais. bah ouais. bah ouais. tiens, tiens. On ça. Et le cuir, s'il te plaît Tiens, voilà. Merci. Allez, bon minage à toi. Hein. <laughs> Merci. A plus. Ouais, super. Hein. T'inquiète, passe un bon moment avec Kiruto là. Il m'a demandé si j'avais de la canne à sucre, du coup je lui ai passé toute ma canne à sucre et tout mon cuir. Non, vraiment Pourquoi tu as tout passé Je sais pas, j'avais envie. Mais j'en ai retrouvé 14 à côté. Comme quoi dans la vie, mesdames et messieurs, donnez Oh, Freedom Dis-moi que t'as du cœur pour moi, s'il te plaît. Oui, mec, tiens oh Il t'en faut combien encore Euh, bah, t'en as combien, toi Tiens, tiens, voilà. J'en ai vraiment... Je peux te donner de la canne à sucre, si tu veux. Non, c'est bon, ça ira. Merci, tiens, tiens, tiens, tiens, une game horrible. tiens. Mais t'es sérieux Tiens, tiens. Mais t'es sérieux Tiens, Pourquoi je sais pas... Tiens. <laughs> non, mais c'est bon, ça me message jamais. non, tiens, tiens. <laughs> non, c'est pour... Garde Attends, mais t'as... Tu t'es fait ce gift, euh, là, euh, Non T'inquiète Non, ça, c'est juste un bon karma. Parce que moi, dans ma game, j'ai récolté plein de canne à sucre dans un marais et j'ai mis un coffre dans lequel j'ai mis un sac de canne à sucre parce que j'en avais trop. Et du coup, ça, c'est juste, c'est une <laughs> preuve. mais wow Mais wow C'est fou en vrai Personne t'avait rien demandé, t'as donné un sac de canne à sucre à quelqu'un et là. Mais waouh je te, jure que j'ai fait une bonne action et c'est récompensé. Ça, c'est une morale pour vous, les enfants. ouais, tu peux me donner de la canne, s'il te plaît euh, ouais T'en veux combien Juste 3, c'est bon, si tu peux en donner plus, ça fait plaisir, mais 3, ça me suffit. Genre, j'ai 4 livres. Tiens, tu sais quoi, je t'en passe 3. Tu, sais quoi, on fait moite-moite. Mais c'est trop mignon ce que t'es en train de me faire là. Voilà. Non, tu sais quoi, j'ai pas besoin. Tiens, pas besoin. Tiens. Arrête de tout passer, toi aussi là. Mais t'es trop mignon, mon gars. Tiens, voilà, j'ai un livre pour faire l'enchant. Sur le couple. Ah, oh, Daiko et Kuruto. Ça va en vrai. C'est un bon couple. Hein. Je leur dis, venez, je lance un stream. Et je dis, oh les gars, je pourrais. Oh, je vais faire le buzz, je vais faire exprès. Je vais lancer un stream. je, suis avec Alizé en live, frère. là <laughs> Oh, je tu la terre là ou quoi Mais Juju Comment ça va Ça va toi, beau gosse Ça va Ouais, Jimmy. Salut les gars Ouais, Jimmy. Ouais, eh, salut Je quoi Eh, les gars Eh Elle est... Elle est... Moi, Eh, les gars, elle, est, elle est bizarre, l'ambiance, là <laughs> Bah, ah, Attends, Bichard, eh, j'avais cassé, du diamant pour illustre toi qui trouvé Oui <laughs> C'était donc pour ça Parce que, genre, bah j'ai vu du diamant, et genre, j'étais en mode, mais, pour... mais je t'avais vu juste avant, et t'étais mute, et je me suis dit... Mais pourquoi il ah, a caché le diamant, il a pas miné J'ai fait exprès de sneak pour comme ça tu me vois pas et que tu prends pas le diamant. Hein. Parce que ah, mais j'ai trouvé <laughs> Mais j'ai caché un autre. Ah. What, what is it En tout cas, si c'est ici, on est bien. On est sûr d'avoir Wouh Ah bah voilà Ah bah voilà <laughs> Allez, euh, ça remonte, ça remonte Salut les gars, bonjour, oui, enchanté, désolé. Salut, c'est nous le couple. Ah, c'est vous le couple Oui. La chance de ouf. Hein. Avec Narcan et lui aussi. Les c'est chez Loup-Garou. Ok, normal. Euh, ah, salut Dalil, t'as pas de stuff euh, Non, t'as du diamant Tiens. Pose-moi tes bottes. Quoi Wesh Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tente l'inverse Ouais, alors là, c'est vraiment rôle de merde sur toi. Euh, pas 3 d'or, Et 2 gap. J'ai 3 d'or. Et 2 gap. Ah, 2 gap. Ah, non, merci mec. Vraiment, dans cette game, tu donnes tout à tout le monde, t'as donné tous tes boucles à Kiruto. Euh, ouais, ouais. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Aujourd'hui, je suis d'humeur généreuse. Alors j'ai croisé Daiko en cave qui était trop bizarre par contre. Hein. Non, mais j'ai croisé des en, cave qui était pas du tout bizarre. En gros, je vous explique. Je croise Daiko en cave et c'est pile au timing où il y a le gros du montreur d'ours, tu vois. Ouais. Ah Du coup, je reviens vers lui, je lui fais Eh mec, si toi t'es le montreur d'ours, c'est quel event C'est qu'en fait, lui il était déjà en train de se barrer. Je sais pas pourquoi. Genre en mode il a eu peur de moi. Tu sais, il était en train de dig up et tout. Attends, deux secondes. Je vais, je vais te poser bah, une série de questions, tu vas répondre. Euh, Est-ce que tu vas bien oui Est-ce que t'aimes les hommes Non Ah putain, ça fonctionne pas. Ok. Bichard Bichard, donne une gap <laughs> Oui Bichard, je peux avoir il a, gap, c'est obligé, c'est obligé. Attends, obligé. redonne une gap. C'est obligé. <laughs> c'est obligé que c'est ça. Redonne une gap De quoi bah, Rodan une gaffe. C'est obligé que c'est ça. J'insiste que c'est ça. Parce que, en gros, on a remarqué que t'es gentil avec tout le monde et que tu réponds à oui à tout le monde depuis le début de la game. Oui, du qu'on s'est dit, tu fais pas un petit défi avec ton chat en mode je dois dire répondre, je dois dire oui à tout le monde, genre ah non Ah non Ah non Ah non ah, ah Tu sais que il a quand même de récupérer tout ah, ton tes hein. Tu peux peut-être me hein relancer la Non, c'est pas tout C'est pas euh, Genre, on voulait vraiment arriver et te dire ça quoi. Genre, en mode donne tous tes gapples dans ton stuff pour voir si tu Non, je suis hmm. gentil. Oh Ouf le pauvre. En vrai, il est chaud. Ça, ça m'aurait fait trop pitié pour lui qu'il se prenne des dégâts. Là, il a réussi son MLG parce qu'il inverse le karma. Il, il, va gagner cette game parce qu'il est gentil. Non mais 100% c'est un truc qu'il s'est dit avec son chat hein. Mais, vrai, mais vraiment pas hein Mais ça se trouve il s'est juste dit dès dans cette game les gars je suis gentil hein. Mais oui c'est juste ça Ah oh, bah, let's go Bah les pauvres loups Let's go Ok euh, hein. euh, il était avec le narco euh, et j'ai plus qui c'est bizarre, c'est bizarre. Ça veut dire que s'il y en a encore un, c'est que c'est chelou. Vous voyez ce que je veux dire Je pense peut-être savoir, peut-être euh, peut le couple en fait. Peut-être savoir qui est. en fait, j'ai une supposition. Tu sais, il y a Nagato qui, est mort. Ouais. Ok. Et du coup, pour moi, je pense qu'il y a moyen qu'il y, ait un couple. Genre. Euh... Bah, le couple, le montreur avec euh, un loup. Oui, je me... ça, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un greu et qu'il y avait du monde et tout machin. Il y a eu un, mort, il y a eu un mort il y a pas longtemps. Et apparemment, il y avait euh, Nardko et euh, Nono, ensemble. Nagato il est mort parce qu'il pensait être en loup, loup avec euh, Nardko ou Nono, mais en fait, vu qu'ils sont en couple, ils l'ont saucé. Ah, possible. Tu vois ce que je veux dire Bah. Oh. Ah. Bah c'est bon, tu on l'a trouvé. ah bon, bah du coup, euh, bah, normal qu'on l'ait pas vu beaucoup du coup. Mais du coup, il était avec Rajax le petit kill là C'est le genre de truc que tu pourrais faire ça, stuff. Ah, là, tu ah, vraiment que tu Moi je vends. je jure que tu vas. faire hein. méchant. Je le jure que n'est pas loup. Hein. Chewbacca ce n'est pas loup. Freedom Fatou euh, Chocapic, venez m'aider. Allez. Chewbacca ce n'est pas loup. Chewbacca ce n'est pas loup. Euh, Freedom Chocapic et euh, euh Fatou méchant. Freedom, Fatou, Chocapic, ils m'ont sauté. Hein bah ils m'ont sauté quoi, hein, j'ai failli mourir. Ah, ah, ils ont buté bah, bah, ça Mais t'es bah, sûr à 100% de ça Mais ça se trouve c'est le couple là Derrière moi What Derrière moi. Euh, tu es Bichard, tu es Bichard juste. Mais non, non, non, non, non, non, je suis safe. En vrai, vraiment, je suis safe. Vraiment, je suis safe. J'ai dit un truc. Sur... je prends la responsabilité. Ok, ok, tu vas juste te tromper. Je voulais juste, je voulais juste trouver Freedom. Si tu veux, je sais pourquoi tu veux me tuer. Je voulais juste trouver Freedom pour le tuer. Vraiment. Écoute-moi. Vraiment. Pourquoi tu parlais pas Pourquoi tu parlais pas, Bichard Mais pourquoi je parlais pas sur quoi Mais, parce que je réfléchis depuis tout à l'heure. Pourquoi je réfléchis Mais je te promets, j'ai vraiment Sofin, vraiment, trust-moi, vraiment, s'il te plaît. Vraiment, tu as fait une erreur. S'il te plaît, genre vraiment truste moi Non, tu vas juste vraiment faire une erreur, Sofin, s'il te plaît, trust-moi. Bah, tu vas faire une erreur, gros, vraiment. Je te le dis, une grosse erreur, Sofin. Sofin, vraiment, s'il te plaît, pitié, écoute-moi. Vraiment, vraiment, je voulais juste le trouver. Ok, je bouge plus, je bouge plus si tu veux. J'ai passé mes bottes à Dalil, par exemple. J'ai passé mes bottes à Dalil, vraiment. Hein. Vraiment, trust-moi. Pitié, vraiment. Je voulais juste le trouver pour le tuer. Vraiment, premier degré. Ouais, en fait, je te connais, vu ton ton, tu, me parais vraiment sincère, mais... mais oui, euh, ah oui, non mais je suis il, fait souvent ça, hein, le, le, genre, euh, genre le mensonge à l'extrême comme ça, il le fait bien. Hein. Donc euh, moi je... Bah non, je, en, vrai, en vrai, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment gros, si j'étais si j'étais vraiment LG, j'aurais fait pourquoi, pourquoi par exemple, ou quoi que ça, parce que j'avais vraiment rien fait, tu vois. Là vraiment, je voulais juste le trouver, le trouver pour le tuer en fait. Juste faire un avion ah, tranquille bah, en, fait. Je vais lui accorder le bénéfice du doute. Je sais pas, t'étais sûr à combien de pourcents environ euh, 80. Bah, bah, c'est les 20%, je te promets. Ouais, je bien ou pas, mon gars Ouais, je me suis fait attaquer par Sofin. Ah, moi, je me suis attaqué par aussi. ouais, mais parce qu'il pensait que j'étais méchant. Et après, j'ai discuté et voilà. Ah ouais ah, Je suis mort, ça, 5 bah, clous. Attends, attends, Qui Alors, Dragiox, hein. Kiruto. What Euh... Freedom, Daiko et Anodag. Vous Bah, vous pouvez rajouter Chocapic et Fatou en vrai avec. Hein. Ok. Bah, on a tout le monde en fait. Hein, on prend pas la game. Là, je vous le dis, gagner avec le couple, ça va être imposable. Sa maison est en carton. Pirouette de Cacahuète. Euh, sa maison. Bah, d'ailleurs, attends, me tue pas Pourquoi Parce que t'as besoin de moi Ok. Je te crois c'est quoi l'état des Et du coup, reste pas à côté. Mais t'es cramé, mais. De quoi T'es cramé. Oui, je, sais, hein. T'es cramé, Fatou est cramé, Anodag est cramé, Kiruto est cramé, Drajox est cramé, Shokapi est cramé. Attends, parle plus, il y a des gens là-bas. Je me cache. Salut Il s'est rien passé, tu, mon gars. Tu viens de tuer quelqu'un là Non, non. Si <laughs> Allez, salut mec, hein mais du coup, est-ce que vous avez vu d'autres gens dans la game, genre, je sais pas, euh, Daiko, Kiruto, ah, je sais pas quoi Ouais, on les a ah, croisés. Ouais, on a vu ouais, Daiko et tout, mais. Il était avec qui Daiko quand on l'a croisé avec Kiru, bah justement, il y avait Kiru truc, Kiruto. Il était un petit homme. Qui avait oui, bien sûr. Euh, 7 gaps en tout. Ah, moi, pas à ce point-là Oui, ça va. Ça va C'est qui la personne en sneak là derrière ouais, bah oui. Où Là, juste devant toi, Dragex. D'accord, ah. j'ai eu un. Il y a des gens en sneak Ouais, ouais, juste ah. y a un gars en sneak là. Ah, ah si. Ah bah, Sofin était finalement léger. C'est moi les copains. Ok bah, euh, ouais les gars au pire, go... oh ah, putain j'ai glitch. Bah, bah tant pis hein, écoute ils ont, non, non, je suis là, la gasse. Tout est léger Ouais mon gars. Les gars, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, pitié, pitié, pitié. C'est qui, c'est qui qui demande de l'aide Moi, Bichard. C'est Bichard, c'est Bichard, c'est Bichard. Il est Fatou juste derrière moi, s'il met un coup, je meurs en fait, je vous explique. Donc, Sauf Merci. un, sauf un Daiko. Ange oh, gardien. Bah je suis mort. Ah bah non. J'ai pas d'arc, je peux pas aider. Euh, on s'est attaqué, on s'est attaqué. Des gens, des gens. Pas un doute quand on aura <laughs> Pourquoi les loups. Y'a eh, Ouais, y'a 3 personnes, 3 personnes. 3 loups, 3 loups. Quand ah, Fab, elle était ange gardien avec Omega. Sûrement. Les gars, je, je n'ai plus de heal. C'est un truc aussi que j'ai entendu quelque chose via le groupe de Nanox aussi. C'est que euh, y a euh, Sofin il est méchant, vous êtes sûr Oui, il m'a attaqué, il m'a attaqué. C'est lui qui a le, le premier coup sur euh, Quentin. Je t'ai fait attaquer mais je Là, je me suis fait par Fatou. Bah là, il nous garde. Ok, parce que il y a possibilité que c'était bizarre. Bichard, mais euh, il y a possibilité que de toute façon, j'ai fait quoi loups, Bichard n'est pas loup. Hein. Ça, Mais explique-moi, j'ai fait quoi Mais je me suis fait attaquer par Fatou, quoi. Bah, Sofin, on est tout seul là en train de parler Ouais, ouais. Ben, t'inquiète, gros. T'inquiète. Non ah, mais vraiment Vraiment <laughs> Ouais Bah il est derrière moi. Les gars, il y, a des gens derrière nous. Les gars, ah il ah du monde derrière nous. Ah ouais, là. Hein. Ah bah, bah non, Bah go, go, go, go, go, non, mais non, go le fait maintenant. Ils sont trois, ils sont trois, hein. Ah, ils sont Non, bah non, bah non, bah non, il fait, il fait mieux. Ah il avait quoi comme arme Bah, c'est pas volontaire. D'accord, c'est compliqué là. Je suis mort, les gars. Ah, on peut pas se retourner là dans cette configuration. T'inquiète pas, ils vont me laisser. Ouais, ouais, je te laisse. Hmm. Ça, ça, ça, et tout seul. Bien sûr. Attends. Hein Attends. Ah, vous venez faire un kill, pardon. Je me suis fait attaquer. Par qui Par le groupe de Sofin, Daiko et tout. Ils se font actuellement, et ils sont actuellement en train de courser. J'étais avec qui Il y avait. que c'est mort. Je sais pas que c'était avec qui J'étais avec qui Avec Omega, Chocapic. Ils sont en train de les courser là. Abusé. Ouais Oh eh, t'as vu, t'as vu, boost magnifique quand même. Merci, hein. De rien, gros. Vraiment le compère, hein. De, de rien, de rien, de rien. 26 d'or, si tu veux. Merci. Ok, t'as eu les gaffes. <laughs> C'est pas grave. Ah bah écoute, enfin T'es tout seul Ouais, non. Non mais... Tiens Mais c'est... Non mais putain, mais mec... Sérieux À ce moment-là de la guerre Ah gros, bah je l'ai dit à Kuruto, il a pas cramé. Hein. Ah bah Ça tombe bien, il y a Daiko juste là ah. mais Kuruto tu te souviens ce qu'on s'est dit en début de game hein Ouais, j'ai euh, pas oublié. Genre moi... Hein... Ouais, je pas. T'inquiète. Oh non. M'appelle Pitié J'en ai oh, marre. j'ai reçu votre appel. Oh, putain. Ça fait 50 minutes que je suis seul. on a... Les gars, les gars, on a, encore une carte à jouer. Du côté du village, il y a Bichard qui est Cupidon à ce qui paraît, du coup. Ne touchez pas à Bichard, genre, ouais. Euh, c'est ce que j'allais vous dire. C'est C'est quoi Qui est ça Nice. Mais la Nanox, c'est ça Enfin, je pense. Y'a moyen. Bien joué. Il est mort Ok, bien joué. On peut tuer Bizarre maintenant, techniquement oh non, ce serait pas cool. Il a eu le stuff là Ouais, allez, allez. Non, mais non, mais je vous. Oh, oh, non, non, j'ai pas les gaps, j'ai pas les gaps, c'est pas qu'ils avaient. Non, mais tu peux, s'il te plaît Non, mais s'il te plaît, vas-y, je vous ai, aidé, les gars, s'il vous plaît. Euh, justement, t'as été un bon allié. C'est euh, ça, mais hein. ah, c'est bâtard, c'est bâtard, c'est triste en vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, t'es vraiment survivant cette game, Bissard. Hein. <laughs> Merci. C'est la 14 fois que je t'attaque. Eh, Bissard, rappelle-toi, rappelle-toi, Karma en début de game, rappelle-toi. Pourquoi t'as un peu J'ai mis un coup, je ah merde T'es assassin Ah non, on dirait bien, ouais. Après, t'as un enculé quoi, t'as touché ma soeur. Mais, je l'ai- mais c'est pas moi qui ai mis le dernier coup, hein. Bah, si, c'est toi qui as mis le dernier coup, du coup. Ah non, je te promets que vraiment non. Bah tu, bah, tu regarderas. Bah non, je te promets que j'étais loin, j'ai juste boost sofa sur lui. J'ai une info, j'ai une info. Bah je te... Mais... MDR ah, ça Mais je te jure que ça me dit que c'est l'assassin. Mais je suis pas... Ah oui Bon y'a y a deux loups derrière moi, si vous êtes gentil. Ok, bah y'a de l'eau deux loups derrière moi, je cours depuis tout à l'heure. Aïe, non mais venez, venez, venez Richard, ici sur moi Tapez-le, tapez-le, tapez-le Ouais, t'inquiète. Ouais, casse toi casse toi oh. Non, t'es pas bien, hein. Ouais, non, c'est bon. C'est bon, je suis pour toi en hein, bas. Ouais, je vais te merde. hein Lance ça Prélame, prélame, Non Oh, je suis Oh non, s'il te plaît. Non. Attends. Il a eu. Sophin qui était assassin, nice. Coucou. Allô Oui. C'est bon, faut qu'on gagne ensemble, hein, mec. Oui, je sais. Moi. Hein. Mec, je pense que j'ai fait la meilleure game de Cupid possible. Ah ouais bah, franchement, gros, On retrouve euh, mais. J'ai full équilibré les groupes. Hein. Taiko Oui. Ah Taiko, c'est moi, c'est ah. moi. Oh, je vous oh, je Salut les gars. Oh putain. Ça va Les gars, je me fais poursuivre, je me fais poursuivre oui. Ouais, bon, ok, j'avoue, ça marchera pas. ah, mais y'a un trou là. Oh, là. Hein. Non, non, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Laissez un est tombé Kiroto reste derrière. Oui, oui, t'inquiète. Ah, toi. Avance un peu quand même, hein. c'est pas. Ouais, ouais, t'inquiète. <laughs> Ah, merci. A plus Ouais, super, hein. Non, ça c'est juste un bon karma. Et je te jure que j'ai fait une bonne action et c'est récompensé. Ça, c'est une morale pour vous, les enfants. Tiens. Mais t'es trop mignon, mon gars! ouais, alors là, c'est vraiment. Hein. rappelle-toi, rappelle-toi le karma en début de game, rappelle-toi. Pourquoi t'as un Par contre, que nous. t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Validez, validez, validez, validez, validez, validez. Ouais. Fais les chasons, fais les chasons, fais les chasons. Tu t'y attendais à ça, Naughty Non, pas de ouf, hein. T'es là stop. Ouais, bon. Ah, un coup. <laughs> Salut, les gars. Sur derrière vous, derrière vous En dessous. En vrai, c'est un peu. Ça me <laughs> saoule de Je à chaque fois Il va drop. Drop de quoi, frérot Notre tuto, t'es dans le mal là. Pas vraiment, en vrai. Oh, dans là, par contre, ouais, là, par contre, Voilà. Mais <laughs> vas-y, vas-y, vas-y, fais sage don, sage don, sage don, sage don, sage Sage Non, mais c'est bon, c'est bon. T'inquiète. Non, mais <laughs> faut le Putain, faut le hein. Oh, je l'ai tellement démarré. Mais ça a servi à rien, c'est dommage. Ouais, parce que t'as 15 coeurs. Oui. nous serait mort. Bah ouais, c'est pas, pas moi qu'il fallait oh focus. Je sais. Il est chaud. Je Brock. T'as hein. Ah bah. Oh les gars C'était... On a win là Oui <laughs> C'était tellement impossible ah, j'ai gagné <laughs> J'ai passé mon temps, j'ai passé mon temps à ne pas mourir Oh let's go ah ouais bah, Attends, attends, laisse-moi toucher, laisse-moi toucher. L'écho sur le panneau, ça fait marquer Daiko autant eh oui, cette merde a gagné. Mais comment vous les avez... Vous les avez... <laughs> non, non.